आज आपण बीडचे ग्रामदेव श्री कंकालेश्वर मंदिराकडे आलेले आहेत पाहूयात कंकालेश्वर मंदिर प्रवेशद्वारे तर पाहूया दर्शन घेऊया रंगकाम दिल्यामुळं सगळंच हे झाले काही दिशेने असंच झालं प्राचीन मंदिराला असलं रंगकाम योग्य नाहीच स्वयंभू शिवलिंग नमो पार्वती पते हर हर महादेव मंदिराच्या आतील भागात जे की सुंदर नक्षीकाम होतं ते पूर्णतः रंगकामाने पुसून गेल्यासारखं झालेलं आहे त्याला सोन्याचा रंग दिलेला आहे इथं किती मोठं किती इतका छान घुमट होता रंगकाम करण्या अगोदर इतकं सुंदर आणि प्रशस्त वाटायचं की त्याचा विषय आहे पण हे रंगकाम या बांधकामाचा आत्मा घालव घालवण्यासारखं आहे जे की पुरातत्व विभागाच्या दृष्टीनेही योग्य नाही आणि कोणत्याच दृष्टीने योग्य नाही आता हे रंगकाम आणि उर्वरित ज्याला रंग दिलेले नाही ते पाहूयात आपण जसं आपण मंदिराचा वेढा घालण्यासाठी निघतोय तसं तसं बघा हे रंगकाम दिसतंय हे रंगकाम दि दिसल्यानंतर ज्याला रंगकाम दिसतंय आणि दिसत आहेत मुघलांनी इस्लामी आक्रमकांनी आपल्यावर केलेल्या अन्याय अन्याय अत्याचाराच्या खुना प्रत्येक मूर्ती इथं भंगलेले दिसन तुम्हाला फक्त तुमचे डोळे उघडे पाहिजेत प्रत्येक मूर्ती काय बिघडलं असेल हो या मूर्त्यांनी किती अप्रतिम हे शिल्प आहे पण मुसलमानांनी इस्लाम आक्रमकांनी या शिल्पांना पण नाही सोडलेलं आणि आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे की जे रंगकाम दिलेलं आहे ते शिल्प आणि यामध्ये नक्कीच बदल दिसतोय हे बघा अतिशय सुंदर असं शिल्प हे कुंड आहे बघूयात आपण हे शिल्प हे शिल्प दिसतंय ना हे फक्त रंगकाम न केल्यामुळं इतकं बरं दिसतंय बरं म्हणजे वेदनादायी दिसतंय कारण यावर ज्या खुणा आहेत ना प्रत्येक मूर्ती भंगलेली आहे याच्यावर प्रत्येक मूर्ती भंगलेली प्रत्येक विचार करू शकत नाहीत आपले पूर्वज या इस्लामी आक्रमकांच्या विरोधात कसे उभे ठाकले असतील आणि खरंच अभिमान वाटतोय मला त्या पूर्वजांचा हे सगळं बघितल्यावर सगळीकडे हे पाणी फोटो सेशन दिसत आहेत या बाजूच्या मंदिराच्या मागच्या बाजूच्या जो की कुंड शंभू महादेवाचं जे आपली तीर्थ येते जातं इथून ह्या मूर्त्या बघा एकही मूर्ती तुम्हाला अभंग दिसणार नाही सगळ्या भंगलेल्या मूर्त्या आहेत इतक्या सुंदर शिल्पाला का बरं चिरडलं असेल मंदिरावरील नक्षीकाम इतकं सुबक आहे की हजारो वर्षापूर्वीचं हे असल्यासारखं आणि आहेच ते हजारो वर्ष टिकेल पण इस्लामी आक्रमकांनी जे काही नंगनाच केलेलं आहे ते आपल्याला शंभर टक्के इथं दिसतंय एकही मूर्ती साबूत सोडलेली नाही एक पण मान पाहिजे आपल्याला आपल्या पूर्वजांचा इस्लामी आक्रमकांविरुद्ध ते जिवंत राहिलेत आणि आपल्याला जन्म देते झालेत सर्व धर्मसमभावाच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी ह्या शिल्पातून शिकावं काय हे मूर्त्याला निर्जीव मूर्त्याला सोडित नाहीत तर जिवंत असणाऱ्या हिंदूंना तर कधीच शाबूत सोडित नाही आणि डोसं मग घरी जळायची आमच्या समोर पाजळायचे नाहीत हा इतक्या सुंदर सुबक मूर्त्या जगभरातील भारतातील कोणत्याही मंदिरात जा या मूर्त्या अशाच भांगलेल्या दिसणार आणि वेळोवेळी आपल्याला सांगत राहणार ह्या मूर्त्या